二零二一年四月十九日，酷我音乐星耀人气榜日榜揭晓了，排名前五位的竟然全是周深的歌，能够对前五实现大包大揽，这是何种实力？不得不由衷的感叹，心中只有四个字飘过：不愧周深。不知道生米们对这件事怎么看呢？酷我星耀人气榜不仅是每天的日榜会更新，而且一周还会评选一次周榜，在这份榜单上。 周深、刘宇宁等都是榜单上的常客了，但是能够前五被一位歌手实现霸榜，这在星耀人气榜上还是首次。周深进入榜单的这五首歌也是大家比较耳熟能详的了。周深一直在用实力说话，《我是你的谁》这首歌是二零二零年七夕情人节深深送给生你的最好礼物，这首歌也是一直在小编歌单之中，《我是你的谁》。 那还用问吗？对于生米们来说，你永远是我们的最爱。周深的歌，永远听不腻，因为他每首歌都倾注了不一样的感情。这首《化身孤岛的鲸》，周深的 live 版听了很多遍，但是绝对可以称得上是百听不厌。没有谁是一座孤岛，每个人都是一个世界，而周深，就是驻扎在生米们内心深处的最爱。 第一次听这首歌的现场版是周深在《快乐大本营》中的演唱，至今记忆犹新。《长歌行》这部剧正在热播中，同样的周深的这首好歌曲也是一直相伴。周深用极富特色的嗓音刻画出李长长歌和阿诗勒隼彼此相互成长、相互救赎、相互扶持，最后找到彼此所要追求的道。 《侍神令》这部电影虽然在今年大年初一并不算很成功，但是周深演唱的这首《归处》却堪称是一首经典。不问出路，不求退路，我心唯一归处，那就是永远跟随周深的脚步。排名第一的就是《画卷》这首歌了。周深的音乐是一种艺术，让人禁不住陶醉其中，而《画卷》这首歌能让人进入其中。 歌声随思绪飘过千古，引人无限遐想。厉害了，周深，榜单前五实现大包大揽。霸榜背后是实力见证。周深演唱过的好音乐太多了，听不同的歌曲会带来不同的心境或感受。有的让人感受到大气唯美，有的让人感受到气势磅礴，有的让人感受到缠绵悱恻，有的歌曲带给人灵魂上的放松和涤荡。 如果说有一首歌是在黑暗中给人带去无穷的力量，让人相信希望是绝望里坚守的信念，那么很多生米一定不会忘记周深在四年前的今天演唱的那首《黎明的翅膀》。时光回溯到二零一七年，那时候周深还很青涩，但是不可否认的是他在音乐上的感染力却一如既往。深深与 DNF 地下城与勇士动画的第一次合作。 带来的是动画《阿拉德：宿命之门》的片尾曲《黎明的翅膀》。其实乍一听这个名字，小编就想到了是一首充满希望和力量的歌曲。因为黎明之前的一段时间是最黑暗的时候，而这时候拥有一对翅膀，那完全可以冲破黑暗。这首歌也是唱出了对光明的向往，张开那双黎明的翅膀，且翱翔向远方，赤红的宿命。 无论绝望、希望，还徘徊在过去、现在、未来，在无数的彷徨、无助的夜里，都是周深的这首歌陪伴着小编。感觉周深不只是一个歌手，更像是灵魂的抚慰师。在周深的所有歌曲中，这首歌的歌词是小编尤为喜欢的。原来好的音乐真的可以驱逐一切暗淡，照亮所有黑暗。周深的嗓音就是充满了这样无限的魔力。 把每天都当成一种冒险，无畏前行，就像周深一样，勇敢的坚持自己的音乐之路，而且真的在努力的做到不设限，不论是唱歌、上综艺、当导师，都做的有模有样，也让越来越多的网友们粉上了这个大男孩。